mostra. Seus olhos gaga não mostra. Essa bicha não mostra. Mas bicha... passou muito, mas 400 gramas, mãe, é muita O que que vocês dizem? Olha, gente, quem é essa? É, é a Magali? É a Magali? Hum. É, olha. Né? Então aí, Dani, Cuidado, Daniel. Segura o reto pra não cair. Segura, traz ele pra Olha, gente, que gracinha. Segura ela, tá? Então... Oi, gente. Ai, que linda, meu Deus do céu. Oh, o que, que é isso? Ó? Olha essa arruma essa saia pra é, é você. É Olha, segura. Mas o Rex é macho, ele não usa saia. Olha que gato. Olha que gente, mas não é bonita? Essa Magali? Ei, gente, tá lambendo minha mão. Oi, oi, oi. oi. oi tá dando carinho pro papai, né, meu filho? Gente, sabe como é que essa Magali é brava? Olha você como é que essa Magali é brava, gente. Quer ver, ó? É brava, gente. É brava. Olha. Olha os três irmãozinhos. Olha, tá de roupinha, vamos ver. Segura. Deixa, minha filha, a roupinha. <laughs> Essa tem que ter saia. Põe na Lara, põe a, a Lara. Pra ver como é que ela fica, Vitória. Põe, põe o óculos na Lara. Ai, tá apertando ela. Tá Essa menina é charmosa. É charmosa. Olha pra cá, Lara. Você tá bem selvagem. É, nenê. É, é, é, é, gente né, bonita, tá assim. assim Oi, gatinho. Será mais? Será mais? Oi, Tira foto, Ah, <laughs> roubou o óculos. Esse óculos é meu, né? É meu, né? É meu, né, Magali? É meu esse óculos. Né? Manda uma mensagem pra ela, pra ela mandou a mais. Não, não, amor, manda o contato da sua irmã, ela que é algodão doce, manda pra sua irmã ganhar dinheiro. Deixa eu falar, Carol. Oi, Lu, é deixa eu te falar. Mais que a gente assim, tá bom? Ai, que gracinha, ficar. Vem cá, me dá ela. Vem cá, Rex. Ninguém tá querendo ser Rex. Bom, eu vou te mandar minha. Todo mundo tá querendo as meninas. Não, quer dizer, eu vou mandar o seu contato pra moça, ela vai entrar em contato com você, tá bom? Tadinho, tadinho. Ele é, parece com a mãe dele, gente. Parece com a mãe dele ruim, as coisas não tá fácil, mas Deus é maior. Hum. Manda, amor, contar eh, do galo pra ela. Boa tarde. Minhas nenenzinhas lindas. Mas eu tenho contato com pessoa que trabalha. Hum. <laughs> ok. É que ela rezava pra mandar um oi. E meu filho, quem é essa? Essa é a Margarida. Ah, bom. Margarida. Então, obrigada. A Lara. Põe tá óculos. Né? Gente, vamos ver como é que é a cica de óculos. Põe a óculos na Margarida. Ah, <laughs> ah, que chique, Ai, não, não sei. Vamos fazer assim pra ver. Bom, amor, a carne. Hum. A carne